お客様お待たせしました、これ業務用のシャンプーなんですけれども天板にもなっております、はい、でビネガーシャンプーと言います、酢酸配合のシャンプーですのでちょっとお試しください、はい、はい、ではシャンプー台へどうぞ、はい、お待たせいたしましたお客様の髪は長くてらっしゃるのでツープッシュですね、失礼いたしますまずワンシャン目1度目習いをさせていただきます このシャンプーに使われているのが、えー、アミノ酸系の界面活性剤なんですね、ちょっと泡立ちが柔らかくってワンシャンでは少し柔らかい泡立ちになります、このシャンプーの2度目の洗い通射目は実は一般のシャンプートリートメントでいうところのトリートメントと同じような効果があるんですねですからこの泡を このまま少し髪の形にのっけておいて泡パックをしていただくんですねこの感じで泡を浮かせてくださいそうするとこのシャンプーの中に入っている美容成分がしっかり頭皮の中髪の中に入っていってくれます、この泡パックそうですねご自宅でもできれば12分やっていただけるといいんですねでその時にですねあとはご自宅でやっていただく用の サンプルを今日差し上げようと思ってますので、はい、ちょっと手の方で使い方を見てみてください、はい、このパックの時間を使って手洗いでいきます、はい、頭皮ってなかなか見づらいじゃないですか髪の毛もありますのでね、うん、洗い方のコツとかを見ていただくためにちょっと左手を貸していただきますよ、はい、失礼いたします こんな感じの泡なんですよどうですか形使って洗ってみてください、十分によく水入れてくださいね洗った感じの食感いかがですか スルスルしてますね。はい、かなりスルスル。これが今洗っていただいた頭皮と同じ感覚なんですね。汚れはしっかり落としますけれども潤い成分をしっかり肌の方と髪の方に残しててくださいので いう感じになると思います。はいご自宅でブローなさる時もブラシを使うというよりかはこうやって手ぐしですねハンドグローブなさった、えー、カーニング肌の食感が分かりますし取れるのかなと思いますはいこんな感じで手ぐしでふわっと溶いてみてくださいね